beektu na waamte jaalatte Maalee maaleen ibsu sanaaf du'atti yoo laatte Dhugaa kee naalaaree yamadda gaaddisa waa'ee kee maleessa. Nakootu beektu na waamte jaalatte. Maalee maaleen ibsuu sanaaf du'atti yoo laatee Dhugaa keen alaalee yamadda gaaddisa waa'ee keen ibsa. Utuu sintaane aannamarraan ta'u ta'u maqaan kee. utuu sin taane amma marraan ta'u sirreesse ilaalcha koo maataa barsaa buruuksitee nama joraa kunuunsitee. An sanyiin koo bargamni koo as naan fannee jabinni koo kan sirreesse ilaalcha koo maataa barsaa buruuksitee. nama joraa kunuunsitee naaf gootee olmaa dhunuu kan galatee naaf siif malaa galatee. galii gaddaa yeroo dheeratu waan jiraatan hin fakkatu fi rakkarraa san baay'atu warqina yaada teessumaa taasan taanee yaanni amaa. Galgalii gaddaa yeroo dheeratu waan jiraatan hin fakkatu. irra karraa sun baay'atu Orkeena yaada teessumaa taasan taanee yaadni amaa. Jecha keen galaanarra duutis naganeera siif qabaa anis weedduu bara. Jecha keen galaanarra. acabar. singalatee koo singalatee galateeffadha. singalatee galateeffadha. singalatee galateeffadha. Siin galateeffadha. Olmaan kee narra bubbulee akkamiin ibsuree kanan jiruun saaraan kee. walakkaa namaa si faarfatu duukaa gara araari keetan figaa warra si waaqessu duukaa gara araari keetan figaa yoo irraa teerratee qodaan hin dursu aarsaan galataa sifa baay'atu Isanii dadhabee bu'ee ba'u Gotee humni koo ka haara'u Isanii dadhabee bu'ee ba'u Gotee humni koo ka haara'u Kanaaf dhimma koon sitti dhiisa Qoodi koo kana ansi waaqessaa Yoora teerratee kodaan galataa koo hin irratu kan koo hin dursu aarsaan galataa sifa baay'ee. ijji koo gara gaarotaatti olin ilaalaa gargaarsi koo eessaa dhufaa? gargaarsi koo waaqayyo biraa hin dhufa inni immoo isa bantiiwwan waaqaa lafas uumedha harka koo sitti ol fudhadhe gargaarsaaf sitta wawwaadha abbaa koo natti gajjarime yaaddoo koo sittoo baafadha harka koo sitti ol fudhadhe gargaarsaaf sitta wawwaadha abbaa koo natti gajjarime yaaddoo koo sittoo baafadha godhee bareera akka jaallattee na godhi abbaatu harka kee irratti hojjeteera eenyu naan beekan kan bira sila kaayadhee bareera akka jaallattee na godhi abbaatu harka kee irratti hojjeteera. galaa yaadni garaa koo koo goositu hubata jalqabaa koo har'a alaalee diini koo maaliif gubata ulaagaa sinna guuchisa qooda koo eenyuun fudhatu garaan keenaa naaf orma miti wallaalummaa nan tuffatu waan hundumaa abaanii baay'ee jira kootumee kanaaf kenne dhaafii baay'een argaa jira waan hundumaa sitti anniisa abaanii baay'ee jira kootumee kanaaf kenne dhaafii baay'een argaa jira. Abbaa koo iji koo gara kee koo gara kee laalaa hin barree maaddiyoo waan baay'ee illee ye'ee beekaa ilaalee gaadadhaa harka koo sittoon fudhadhee gargaarsaaf sittaan wawwaadha abbaa koo natti gajjarimee yaaddoo koo sittoo baafadha harka koo sittoon fudhadhee. gargaarsaaf si taawwaadha abbaa koodhaatti gajeedhibee yaadoo koo si toppaafadhu. Eenyuudhaan beekaan kan beela si markaan nyaadhee bareera akka jaallattee na godhi abbaa harka keerratti hojjeteera. Eenyuudhaan beekaan kan beela si markaan nyaadhee bareera. akka jaallattee na godhi abbaa jedhu tani gaaffii keessa qoonjoon ja'e utumaan kakuu eeggadhu garaan koo obsaana dhowwa abbaa koo utuu na dhufte lapheen koo yaa si'awu abbaa koo dafii mul'adhu ga'oo jaallota buqqibsi kan jechi nama madeessi na dhagaa koo fayyisi. abbaa kooda fi mul'atu yaa'oo jaallota buqqibsi kan jechi nama magarsi madaagaaraa kan fayyisi. baay'eedhaan kan quba nyaatu hundumtuu iddoo gadhiisaa olii gaafa naa anoosii irrattaan of gatee garaan si amanate atiyyuu madaaltee beessa keessii koo akkasi jaallate nama baay'ee guute kan koo maaliif afaan abbaa koo wallaaf qixxeessi mul'ataa koosi toggana hirruu nama baay'ee guute kan koo maaliif afaan gana abbaa koo wallaaf qixxeessi mul'ataa koosi toggana abbaa koo iji koo gara kee

goleera akka jaallatti na godhi abbootu harka kee irratti of gateera eenyu naam beekaa dhumiira si harkaa nyaatee bareera akka jaallatti na godhi abbootu harka kee irratti of gateera. Siif galaa inni cabsee aamilee Isaatiif galaa inni nyaatee namummaa si Si'iif galaa sin taa tarreesse hormin beeku kaleessayyuu innoo nama rêver Muuziqaan hoosii faana deema. Jaalallee koo gad jedheensi beekamaa. Kana baasuu si filaa dheeramaanii. Gassinneessoo si jijjiiroomaanii. Kana baasuu si filaa dheeramaanii. Gassinneessoo si jijjiiroomaanii. Muuziqaa aanosee faana deemaa Jaalallee koo garjedheensee bitamaa Kana baasuu si filaa dheeramaanii Gassiniisuu si jijjiiroomaanii Kana baasuu si filaa dheeramaanii si si si wajjin jiraatti ulfiin argadhi gammachuun nagaan keessa goguutee sittan boqodhe natta agarsiiftee fuula raarake atu gaarmaa filannoo kootii si faarfachuun bara hundumaa sifan bitamaa. si keessa harka koo ol kaafadhe jaalalee sittanaara galfadhee sin waaqessa harka koo ol kaafadhee jaalalli koo sittanaara galfadhee ani ani sittanaara galfadhee gooftaa koo ani. hamaan nan argaatu barruun keenan buufne seenaan baatamaa keessa koo jirta na dhuunfatteetta barbaadees hin dhabnee mani na marsiteetta keessa koo jirta na dhuunfatteetta. Barbaadees hin dhabnee mani na marsiteetta. Sitaan siqaan osii faana deema. Jaalallee koo gad jedheensi kan Kana si filaa dhiiramaanii. Gassinni suus hin jijjiiroomaanii. kana sifilaa si filaadhi ramaanii keessin dhiisuu sin jijjiiroomaanii sittan siqaa anuu si faana deema jaalallee koo gaachideen si fitama kana baasuu si filaadhi raanii keessin dhiisuu sin kan na baasuun si filadheeraanii kan simintoo siin si anaaf kennaan koo madda fayyina koo si anaaf nagaan koo koo si anaaf baay'ina koo si anaaf abdiin waaqa keenyaati. Galanni kan waaqa keenyaati. Galanni kan waaqa keenyaati. Galanni galanni galanni ulfinni waaqa keenyaati. wajjini turte yammutti kophaa siinaan bahee galee waa tokko namine akeekni diina koo fiixaan hin baane gooftaa koo fiixaan. haati naaf isan ofitti kanaan beeraa hin darbamu kan kee kun sinan siinan jiraadhee siinifaa. jaalalanii sirraa argee. garaana ciibsee naaf mijatee barruun kee naaf ta'eera barruun kee gooftaa tokkos achumarraa argadhe gaatamnaan sinaan barbaadame naaf ta'eera sulula qilee gad fagoo achitti argaa iji kee. ulfina argamu akka kee waa kuu baru

gargaaraa ta'uu kee ija goonan. akasu na jaallatte akkasumaan akkasumaan na jaallatte akkasumaan akasu maana jaallatte akkasumaan Akkasumaan na jaallatee akkasumaan akkasumaan na jaallatee. argira keessa biyya laafa si jala buufachuu eeyyana finni wayyaa barri jireenyaa koo qabbana naaf barri jireenyaa koo qabbana naaf ta'a aangodoo kee jala buufachuun naaf Ilaalee argiraa keessa biyya lafa si jala buufachuu eenyinaaf inni wayyaa barri jireenyaa koo gabbana naaf ta'a barri jireenyaa koo gabbana naaf ta'a. baraasaa ibiddi isaan argu qabbana dhumnisaa asiin jalaaliite dabarsa baraakoo ibiddi naan argu qabbana dhumnikoo ibiddi naan argu qabbana dhumnikoo si wajjin kan dabarse goofta. kan baraasaa ibiddi isaan argu qabbana dhummiisa ansiin jalaaliite dabarsa baraakoo ibiddi naan argu qabbana dhummiikoo ibiddi naan argu qabbana koo.

na jalaa dittee hin beektu akka namaa na jalaa dittee hin beektu akka namaa na jalaa dittee beektu akka firaa na jalaa dittee beektu akka riyaa na jalaa dittee beektu akka namaa na jalaa dittee beektu akka namaa. Najalaa diddeen beektaa akka firaa Najalaa diddeen beektaa akka riyaa Simboo koo ulfina koo Simboo koo ulfina koo Suuraa koo miidhagna koo Suuraa koo koo yesus ulfina koo argee lafaana kaasee du'u guyyaa rakkinaa yesus koositu qopheesse silaallee badeenaaf haa barbaadame iyyuu hin argamu harki isaa jaalalaa keefa malee noo hin yaadatamu namatti hirkadhe kuuf naan argigee lafaana kaasee du'u guyyaa rakkinaa yesus koositu qopheesse. ilaallee badeenaaf haa barbaadame yoo hin argamu harki isaa jaalalaa keef malaanoo hin yaadatamu jireenyaaf taa'ee okkoo bara dheeraa si wajjin ana mariiradha qoftaa koo ijjiitii koos immoo sugar fageesseen sitti madha jireenya. Yookoo bara dheeraa si wajjinan mari'adha gooftaa koo icciitii koo si nooksu gar fageesseen sitti madha wabii koon si godhadhaa sichinaaf hin ta'uu namni gooftaa koo gara kee dhufa sittanii hirkadha ani wabii koon si godhadhaa sichinaaf hin ta'uu namni. gooftaa koo gara kee dhufaa sittanii hirkadhaa ani jireenyaaf kayyoo koo bara dheeraa si wajjin ana mari'adhaa gooftaa koo icciitii koo nooksu garba keesseen sitti madhaa jireenyaaf kayyoo koo bara dheeraa si wajjin ana mari'adhaa. osin dhoksu garba geesseen sittimadha abdii koo yeroo hundumaa amanamnaa koo jireenyaaf sitti hirkaadhee gaabbiin qabu harka keetti waan hin dadhabu abdii koo yeroo hundumaa amanamnaa koo jireenyaaf sitti hirkaadhee gaabbiin qabu. harka keetu waanan dadhabu na keessaa jireenya afaan beeka si biratti dabalan barbaadu waa'ee koof karaa hundaan si eega naaf irta rakkoo salphi aadu fooniif lubbuu sinaa manaadha sittan of gata shakkii malee karaa koof waan hundumtuu dhumaadha mirqabaatan qabuun tokkollee. gaggeessaa jireenya afaan beeka si biratti dabala barbaadu waa'ee kuf karaa hundaan si eega naafirsa rakkoo sanatti aadu fooniif lubbu kofsi nama laadha si tana malee karaa kuf waan hundumtuu dhumaadha erga baatan yoo koo baradhee raasii wajjinan mari'adha gooftaa koo ceeti koo si nooksu garfa geesseen sitti madha jireenyaaf kaayoo koo baradhee raasii wajjinan mari'adha gooftaa koo ceeti koo si nooksu garfa geesseen sitti madha. Waabii koonsi godhaadhaa sicha naafin ta'uu namni gooftaa koo gara keen dhufa sittanii hirkadhaa'anii. Waabii koonsi godhaadhaa sicha naafin ta'uu namni gooftaa koo gara keen dhufa sittanii hirkadhaa'anii. Jireenyaaf taayoo koo bara dheeraa si jireenyaaf kayyoo koo bara dheeraa si wajjinan mari'adha gooftaa koo icciitii koo si nooksu gad fageesseen sitti madha nageessaa jireenya beeka beekaa si biratti dabalan barbaadu waa'ee karaa hundaa eega eegaa naaf hirta rakkoon sanitti Aniif lubbuu kofsinaa manaadha sittaan of gata shakkii karaa kuf waan hundumtuu dhumaadha birqa baatan qabu tokkollee jireenyaa kaayyoo koo bara dheeraa si wajjinan mari'adha qoftaa koo icciiti koo si nooksu gaad sitti madha jireenya. Dhihoo koo bara si wajjin nan mariiradha. Gooftaa koof icciitii koo si nooksu gad fageesseen